agățat un somn, frate, a luat firul când voia să plantăm. Bă, ești nebun? Da, un Nu avem nicio, trebuia să faci, trebuia să aducem să facem drilul de aici. Ce? Am dus desfăcut niciun. Ia lanseta și distrează-te. Îl dai mie? Și cum l-ai luat de... E agățat capul. I-a rău? Da, i-a rău, da. Bă, deci a aruncat-o și ne uitam amândoi cum să ce firul luat-o cu barca firul n avea cu, știi? I-a aruncat-o în spinare? Și da, a agățat, cum a intrat fix în el. E Legat? Nu. Ia să-l pe aici. Vezi că filmează. agățat greșit. Păi și Chiar și așa am văzut coada, ce -i? Ai văzut că e somn? Da. da. S-a văzut capul la suprafață. Deja la e super obosit, de cum vine. Să las așa în voie. Nu mai s-a da? ai agățat de coadă, voi, nebun? Eu să cred că a luat pop în gură. Funcționează cligele, băi! A, e mare, mă! Are 4-5 kg. Ia vedea. Regulamentar? <laughs> regulamentar, regulamentar la bilă, eh? Ok. Da. Deci faci poză cu el? Uh, bă, cred că e frumos, dar și de poză. E bine că a speriat stământ acolo. <laughs> Da? Ai tu telefonul? Da. Da? da? Cum e unule? Secții. dorul, dar plumbul ăla pe care l-am dat jos unde e? La tine? E acolo. Hai da. prea pune ok? Eu te putea să nu de, Dacă poți să ții coada mai din acolo. Așa. Lasă mai în stânga. Poți să-i faci o filmare de 10 secunde? Păi filmează, mă. Ah. Ha, uite-te, mă. Adică la el. Bă, dă-ți mă căscuța aia jos. Contabile. <laughs> Așa s-a nimerit. Da? Vreau să faci filmare? Păi nu, că filmează da. mă. Hai, dai tu, Dă-i cu să să plăt așa. <laughs> Gata, mă, la tinere. cred. Vrea să o dați link. Cum era, mă, dacă era asta ten? La lungimea aia. Bă, de-aia mă mirai, mă zic, cum mă vin cu pește ăștia? Uh, ai plomb? De la mare nu